hello and welcome friends Tally ERP 9 सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है टैली ईआरपी 9 की ईआरपी e 9 में टीडीएस को कैसे एक्टिवेट किया जाता था और कैसे टीडीएस अप्लाई होता था आज उसी की बात करेंगे तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं देखिए अप्लाई करने के लिए सबसे पहले F11 शॉर्टकट की प्रेस कीजिए और हमें कहां जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे जाना है स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे क्लिक करके एंटर करके और यहां पर आइएगा नीचे आपको दिखाई पड़ेगा set oblique alter TDS details तो बस इसी को आपको यस करना है यहाँ पर क्लिक करके तो इस पर क्लिक करके और इसे कर दीजिए यस वैट की डिटेल को भी यस किया है और यहाँ पर इसको भी यस कर देता हूँ और यहाँ पे set oblique alter TDS details इसको भी यस करना है ठीक है अब यहाँ पर टेन नंबर हमें डालना है तो यहाँ पर टेन रजिस्ट्रेशन नंबर जो है मैं डाल देता हूँ कुछ इस तरीके से ठीक है और फिर यहाँ पर दिया हुआ tax deduction and collection account number इन चीजों का आपको बहुत ध्यान देना है ठीक है यहाँ पर जो आपका पर्सन टीडीएस काटेगा वो उसका नाम यहाँ पे आएगा तो मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ यहाँ पे पैन कार्ड की डिटेल इनकी डालनी जरूरी है तो आप पैन कार्ड की डिटेल भी डाल दीजिए ताकि ये पता लगता रहे कि इनका पैन नंबर क्या है ठीक है तो ये डाल दिया मैंने और एंटर प्रेस करके इसको करा लिया एक्सेप्ट तो कुछ इस तरीके से आपको भी करा लेना है एक्सेप्ट अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% कटेगा टीडीएस अदरवाइज 10 परसेंट ही कटेगा ठीक है इसको कंट्रोल करके एक्सेप्ट करा लीजिए और अब हम आ जाते हैं कहां से एंट्री पास करते हैं एंट्री पास करने के लिए हमें चलना है जनरल वाउचर में तो कीबोर्ड से F7 फंक्शन की प्रेस कर देते हैं यहां पर हमें सिंगल एंट्री मोड में तो इसको डबल एंट्री मोड में करने के लिए यहां से हमको डेबिट क्रेडिट ऑप्शन को चालू करना होगा तो बस इसको यस करके कंट्रोल ए कर दीजिए डेबिट क्रेडिट ऑप्शन आने लगा है ठीक है तो मान लीजिए अब टीडीएस की बात है तो यहां पे डेबिट में क्या हम डालेंगे दिक्कत यहां पे हो जाती है कि डेबिट करना है तो किसको करना है ठीक है तो मान लीजिए हम टीडीएस काट रहे हैं और टीडीएस वाली एंट्री क्या है हमारी देखिए टीडीएस किस चीज पे हम काट रहे हैं वो देख लीजिए एक जे जो सेक्शन है उसके अंतर्गत हम फी के ऊपर जो प्रोफेशनल सर्विस हम दे रहे हैं उसके लिए हम टीडीएस काट रहे हैं ठीक है तो तीस हजार या तीस हजार से ऊपर जो है इसकी लिमिट होती है तीस हजार से ऊपर जैसे ही जाएंगे तो उस फीस के ऊपर जो आप फीस प्राप्त करते हैं अगर आप कोई फर्म है कोई ऑर्गेनाइजेशन है कोई स्कूल है आपका तो तीस हजार से ऊपर अगर आप फी प्राप्त करते हैं तो उस पर दस परसेंट टीडीएस कटता है आपका तो वो फी के लिए हम बनाएंगे ठीक है तो एक लेजर हमें क्रिएट करना होगा ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया फीस जो है इनडायरेक्ट इनकम होती है तो यहां पे इनडायरेक्ट इनकम में इसे डाल देंगे एंटरप्रेस करेंगे एंटरप्रेस करेंगे यहां पे टीडीएस दिया हुआ है तो इसको आपको एप्लीकेबल रखना है ये बात ध्यान रखनी है यहां पे टीडीएस एप्लीकेबल रहेगा और यहां पे न्यू कैटेगरी मैं दे देता हूं फीस टीडीएस ऑन फीस ठीक है टीडीएस ऑन फीस कलेक्शन तो ये कर दिया फीस कलेक्शन कुछ इस तरीके से और टीडीएस और फीस कलेक्शन करने के बाद यहां पर अब आपको वो सेक्शन डालना है जिस सेक्शन के अंतर्गत ये कलेक्शन होगा ठीक है यानी एक सौ जे डाल दीजिए आप यहां पर कुछ इस तरीके से तो ये हो गया इसके बाद यहाँ पे पेमेंट कोड आएगा आपका तो जो भी आपका पेमेंट कोड होता है वो डाल दीजिए यहां पे रेट किस रेट से कटेगा तो पैन कार्ड है हमारे पास तो 10% कर देंगे और यहां पे थ्रेश होल्ड लिमिट कर देंगे तीस हजार रुपए बस यही करना है एंटर करना है ये हमारा काम हो गया वैट वगैरह छोड़ते हैं हम और यहां पर एंटर प्रेस कर देते हैं और इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं तो यहां पर मैं कर देता हूं एक लाख दस हजार तो ये एक लाख दस हजार रुपए फीस कलेक्शन हुआ और यहां पर अब हमें क्या करना है तो यहाँ पे एक क्रेडिटर पार्टी हम बना लेते हैं ठीक है लाइक यहाँ पे मैं कर देता हूँ हिना ठीक है और यहाँ पे ये सी लिख देता हूँ पता चलता रहेगा कि ये क्रेडिटर है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ये जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में तो यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर कर देते हैं और बाकी सारी चीजें ऐसे रहेंगी टीडीएस डिडक्टेबल रहेगा ये ध्यान रखना है आपको ठीक है तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कंपनी रेजिडेंस है क्या है वो सारी चीजें आपको देखनी है तो जो भी आप यहाँ पे डाल दीजिए ठीक है कंपनी नॉन रेजिडेंस कर देते हैं ठीक है ये कर दिया हमने एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया ये एंटरप्रेस किया यहां पर एंटरप्रेस करेंगे और ये जो क्रेडिटर पार्टी है इसका हमें पैन नंबर डालना बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है तो पैन नंबर जरूर डालना है हमें ये बात ध्यान रखनी है ठीक है प्रोवाइड पैन यस कर दीजिएगा एंटरप्रेस कीजिएगा और एंटरप्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट ठीक है तो यहां पर जैसे ही आते हैं तो फीस के रूप में जो कलेक्शन हुआ था एक बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर आपको सीआर कर देना है ठीक है और जो क्रेडिटर पार्टी का लेजर हमने क्रिएट किया है अभी उसी को आप लगा लीजिए जैसे लाइक हिना सी हमने जो क्रिएट किया है इसी को लगा देना है तो यहां पे ऑटोमेटिकली 99000 आ गया है देख सकते हैं आ गया अब एंटर प्रेस करेंगे ये न्यू रेफरेंस में चला जाएगा एंटर प्रेस करेंगे एंटर प्रेस करेंगे यानी 11000 कुल मिलाकर के आपका टीडीएस कटा हुआ है और यहां पर अब लगाना है हमको टीडीएस का लेजर तो जैसे ही टीडीएस का लेजर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि टीडीएस ऑटोमेटिकली डिडक्ट होकर आ गया है एंटर प्रेस कीजिए एंटर प्रेस कीजिए और एंटर प्रेस कीजिए इस तरीके से आप अपना टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं आई होप की बात समझ में आई होगी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें thank you for watching this video